ألا دون ألا كريم الرب خد لك فكرة يا بيه دلوقتي فتح لمزان عالمي وناس سياب عليه قلبي ومرض للبيع من كتر ما خلص خيره محتاج حبة تلميع ويرجع فابريكا زيرو بس الاحسن أحسن مليان مش شايف ايامه مات الاحساس جواه ويا دوبك عايش ايامه غريتونا وخليتونا نحكي لكم لجرحنا خميتونا وغشيتونا انتوا ناس مش من هنا هو ما غرقت السفينه انتوا اول من يضيع كنتوا لينا ربنا لينا كنتوا فعلا من ودي وانت بتدي خردل الانا ده مهل اللي اللي منهم صاحبهم مش ملايكة بكرة لما المال هيخلص هيقولوا لك بالسلامة اه يا خال خال مشي مال مال قلبي مات مات بختي مال مال ناس تخون خون من يسون سون يال ياد الهدوء سنة من يزود من يقرب حد عاوز يشتري قلبي شايل جوا منه حزن قتلنا وهدنا قلبي حاسس انه عايب وسط بحر من قروش اللي صاين واللي خاين لو قابلته ما معرفوش كله بايع كله ضايع كله عاوز يفتري عمري رايح عقلي تايه وسط غابة من وحوش قلبي بيبكي من تغشش فيه والفرحة ده شي ممنوع والبحر ينري شلوي غرق أدخل